असलकम वरहमल वरक बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ आई प्लस टी का सैटेलाइट टेलीकास्ट पिछले साढ़े चार साल चलने के बाद अब बंद हो गया है और वो भी सिर्फ इस वजह से कि हम सैटेलाइट टेलीकास्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान हैं अगर हर मुसलमान सिर्फ एक रुपया भी दे देता तो ऐसे कई चैनल चल सकते हैं आई प्लस टीवी ऐसे कई घरों तक पहुंच रहा था जहां दीन की दावत पहुंचाने का और कोई जरिया नहीं था क्रोन डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक आई प्लस टीवी की रीच सवा दो करोड़ घरों की थी जियो फाइबर पर भी आई प्लस टीवी मौजूद था अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इनशाला आई प्लस टीवी वापस आ सकता है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज सिर्फ दो काम करें एक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और दो आपकी जो भी इस्तात है आई प्लस टीवी को डोनेट करें आई प्लस टीवी को दोबारा सैटेलाइट पर लाने के लिए अभी डोनेट करें